Бас басылымның 6 мамырдағы санында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар саяси қайраткерді қабылдағаны туралы айтылып, өңірлердегі түйткілді мәселелермен жалғасын тапты. Республикада кітап шығару ісінің ғасырға жуық тарихы бар. Кейінгі 30 жылда қазақ кітабы өндірісін нарыққа бейімдеу мәселесі күн тәртібінен түспей келеді. Өзектілігін жоғалтпаған ақпаратты кеңінен білгіңіз келсе, газет тілшісі Эльвира Серікқызының баспа нарығындағы бәсекелестік мақаласына зер салыңыз сонымен бірге газеттің ғылым бетінде медицина ғылымдарының докторы профессор қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері төрегелді шармановтың сүбелі сұхбаты жарық көрді кешегі 20 ғасыр басындағы алаш арыстарының өмір тарихын оқысаңыз барлығында дерлік алғаш ауыл молдасынан сауат ашқан деген елеусіз ғана тіркес кездеседі осы орайда күллі қазақтың көзін ашқан арыстарды оқытқан ауыл молдасы кім деген сұрақ туындайды бұл туралы газет тілшісі бекен қайратұлының мақаласынан оқи аласыздар балабақша кезегі игов кезек порталына енгізілген сәтте билік кезек ата аналардың көз алдында өтеді ашық та әділ болады деп сендіргені де рас алайда көп ұзамай білім басқармалары ашық үкіметте қалыптасқан әпәдемі кезекті жеке компаниялардың еншісіне бере бастады көпті толғандырған мәселені газет тілшісі қымбат тоқтамұрат тарқатып берді жаңалықтар мен бел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе егемен қазақстан газетінің 6 мамырдағы санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер